ربنا كرمني وجبت صفقة سبتة عشان ادعم بيها صفوف المحل في الفترة اللي جاية بس انا في حاجة حاصلة معايا خانقاني من الناس اللي بره الجيران اللي جنبي الناس يا جماعة افتكروني مجنون عشان شايفيني ليل نهار عمال اكلم في نفسي بالذات عماد فانا عايز اقول له انا مش مجنون انا مش مجنون يا عماد انا بعمل فيديوهات يا عماد وبنزلها على الفيسبوك تمام وبعدين المشكله ان احنا لسه التكنولوجيا ما دخلتش عندنا قوي في الحته فكده وعماد اصلا ما عندوش فيسبوك فكده كده هيفتكروني مجنون وانا اصلا راجل قاعد في محل منظفات يعني ممكن اشم مني شويه كلور دماغي تضرب مني اتعامل مع زبونه تخنقني اتجنن عليها فبتهرب مني العمليه كلها تمام يعني انا ساعات اصلا بتجيلي في دماغي افكار كرتونيه يعني ساعات بتخيل ان ممكن زميله تخش تكلمني هندي وانا ارد عليها هندي ونعمل مع بعض حوار هنود انا وهي وابقى لها بالهندي ومنفصل بالهندي يعني مثلا بتخيل زميله ممكن تيجي تكلمني زي تقول لي امي امي امي نامستي امي جاجي مورنجا جاجي مورنجا نامسكي اوسكي مطلب هو من هنا اهو آه تقولي طيب. ضروره هي ضروره هي سمونه ضروره هي كلوري ضروره هي سلكي بسرعه هي سايبه المحشي على النار اوه اوه محبوب ايه ام قاسم ايه محشي رزو رلو فيشتو اهو اسيبها انا بقى واروح اجيب لها الحاجه واجي بسرعه ولا الحساب بتاعك 15 جنيه جي جي صابوني جي جي كلوري 15 جنيه نعيم نعيم 15 جنيه ليه اوه اوه ما ده قسمها قسمها بالجمله عشان انت بس زبونتي نهي نهي جي فاتي جاي هم بس 6 جنيه انا بقى اتخنق منها وافكر في الانتحار اهو ماما ده اوه ربو قاسم هي 6 جنيه اوه ما ليه يا جاجي جاجي الله آه. 高级妈妈，高级。